הנה, בואו נראה, בואו. נראה. וואו, סליחה, זה התחיל. מה לולי שלי? אני באה בוטה. וואי, חצת סתם לגובה. תראה כמה גבוה, אבל הוא עוד עובר מעל ה... It's very successful. E eu fiz assim. Good. Thank you.